दोस्तों नमस्कार आज जिस फल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बेल तो आइए इस फल के फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे और जानेंगे बेल दो किस्म से हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक इसका फल खा सकते हैं और उसका जूस भी बना के हम पी सकते हैं तो आइए एक एक फ़ायदे के बारे में मैं आपको बताऊँगा पहला फ़ायदा ये है कि जब हम इस जो भी कोई भाई या बहन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसका जूस बना के उन उसमें थोड़ा घी मिलाकर पिए तो हार्ट रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है दूसरा दूसरा फ़ायदा ये है जब हम इस फल को रेगुलरली खाते हैं जब हम इस फल का सेवन करते हैं तो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है जिस किसी को भी गैस का प्रॉब्लम है वो बेल को खाए या उसका शरबत बना के पिए गैस से उसको राहत मिलेगा आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है कि जब इन जब हम इस फल को खाते हैं तो ये फल हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करता है अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में निकालने में बहुत ही फ़ायदेमंद है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है कि जिस किसी भाई या बहन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है कब्ज की प्रॉब्लम है वो बेल को खाएं या उनका शरबत बना के पिए कॉन्स्टिपेशन से उन्हें बहुत ही राहत मिलेगा आइए हाँ, इसका अगला फ़ायदा के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है जो भी कोई कब से परेशान है वो बेल का प्रयोग करे बेल को खाए और बेल को खाने से या उसका शरबत बना के पीने से कब्ज की समस्या से वो छुटकारा पा सकता है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है जब हम इस फल को खाते हैं या जब हम इसका जूस बना के पीते हैं तो ये हमारे शरीर को दिमाग को ठंडा रखता है तो मैं आप सबों को सलाह दूंगा कि इस फल को खाएं क्योंकि इस फल को खाने से हमारा शरीर भी ठंडा रहता है हमारा दिमाग भी ठंडा रहता है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है जो भी कोई भाई या बहन स्किन रैशेस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि बेल का प्रयोग करें बेल को खाएं और बेल को खाने से स्किन रैशेस प्रॉब्लम से बहुत ही आराम मिलती है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है जो भी कोई माता है जिनका दूध का कमी है वो बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पाते हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि वो बेल का प्रयोग करें बेल को खाएं या उनका शरबत बना के पिए जिससे उनका छाती का दूध बढ़ता है और दूध बढ़ने से आप बच्चों को अच्छी तरीके से पोषण दे सकते हैं आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है कि जब हम इस फल को खाते हैं या शरबत बना के पीते हैं तो कैंसर होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इस फल को मेरे दोस्तों ब्लड प्यूरीफायर के रूप में कहा गया है माना जाता है कि जब हम इस फल को खाते हैं तो ये हमारे खून में जितनी भी गंदगी जमी रहती है उस गंदगी को निकाल फेंकता है आइए इसके अगले फायदे के बारे में हम देखेंगे जो भी कोई भाई या बहन जो भी कोई बुजुर्ग सांस फूलने की बीमारी से परेशान है वो जूझ रहा है सांस फूलने की बीमारी से तो वो बेल का प्रयोग करे बेल को खाए सांस फूलने की बीमारी से उन्हें छुटकारा मिलेगा आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है इस फल को खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है शुगर लेवल हमारे बॉडीज़ में कंट्रोल होती है तो दोस्तों मैंने आपको बेल के फ़ायदे के बारे में बताया बेल के फ़ायदे के बारे में आपको समझाया इसको मैं फिर से बोलता हूँ इसको आप दो तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं एक या तो इसका फल खा सकते हैं या इसका जूस बना के आप पी सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसके फ़ायदे के बारे में आपने सुना आपने जाना आपने समझा और इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और रेगुलर हेल्थ टिप्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नमस्कार